आज है होली तो होली में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है इसलिए आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ तो आपको पहले मैं अपने दोस्तों को टूट देता हूँ और ये रहा वंश जो आठ बजे शुरू हो गया होली खेल में इसके हमेशा सबसे ज़्यादा रंग लगता है और ये रहा जो इसके लगाने में सबसे तेज है इसका नाम रंग गाइड्स अभी अगर आपको कैमरे की हमारा दूसरे कैमरे से शूट करेंगे छोटे कैमरे से उसकी क्वालिटी थोड़ी पुअर होगी इसे माइंड मत करना क्योंकि छोटा कैमरा आसान रहता है होगी गाइस अभी होली का माहौल हो चुका है आज तो होली है डीजे लगाया हुआ हमने ये मेरा डीजे है ये, देखो अभी हमारी प्लेटें तो आ गई हैं दोस्तों ये देखिए हमारी प्लेटें आ गई हैं और आपको फ्रेंड्स से इंट्रोडक्शन अपना सारा नाम बोलिए my name is Madhav hello तो भाई दबे ये माधव है ये ये है राघव और वो है वंश मतलब हमने लिटरेटी बंदे रखे हैं इस बार चार बंदे हैं और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है तो सेल्फ सर्विस चल रही है सारे अपना खाना खुद ही डालेंगे हेलो कुछ ज़्यादा ही हो गया ये है ये स्कूल के बच्चों की तरह चलता है और हेयर पी एफ डीजे पारी हो रही है तो फिर अभी पास्ता है ये ऐसे सारे पास्ता खाने भी और डिशेस भी आएंगी और अभी आ चुका है हमारा गाना ये हो देखो क्या आया क्या चीज़ आ गई देखो चिप्स और कुरकुरे जो मेरे फेवरेट है तो गाइस मैंने ये सारा सामान लिया फुल पार्टी और कैसे हो फुल ऑन धूम धमार हो रहा है सारा बहुत ही मजा आ गया ये देखो अभी अभी बर्गर्स भी आ गए हैं केक भी आ गए हैं जो चीज का नाम लोगे आप वो भी आ गए है कचरा तुम्हारे दिमाग भी है वो भी आ गया दोस्तों हम आज करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनन आप देख रहे हैं सनी मनी एक्सपेरिमेंट तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट भी ये गंदे ना ये हम सारा उठाएंगे ठीक है आपको उसकी क्लिप भी नहीं मिलेगी ठीक है